你的牌了哦，快点吧，我等的花都谢了。好歹让我吃一个嘛。 两倍，白板，两倍，薯条。 两倍。 准备。 凉贝，五条，凉贝，全中。 number 两倍。 정리할 일이